Hello，大家好，我是 Daisy，我是 Founder of Daisy Co。今天我要聊一下我的新产品摸鱼油背后的一些 concept 概念。呃，应该是我的产品跟我的摄影作品、彩妆作品很多背后的理念都是。 呃，跟 Renaissance 有关系。那 Renaissance 的意思是重生，也就是呃文艺复兴。那因为那个时候那个时期呢，就是黑死病让欧洲死了三分之一的人，然后又因为战争，所以在历史上算是一个黑暗的时期。 那那个时候呢，宗教对于人们其实是非常非常重要的。从那个时候开始，他们就会想说，到底生命的意义在哪里？就是他们把重点回归到自己的身上。那这些其实就是我的一些核心的理念。 应该是我的干洗手的理念上面呢，它是耶稣跟亚当的指尖碰到的地方是生命的创造。那那时候刚好是疫情的开始，所以我想要比较说的是，在大自然的灾害下，生命的脆弱跟宝贵。但在疫情的两年后，我想更多表达是生命的意义到底是什么？我们的生活就是停摆了非常多。那。 我们要怎么去面对自己，或是自己的人生，跟现在遇到的困境？这一次我找的摄影师是我当时在，哎，已经想不出来多久了， <laughs> 疫情想想不出来多久。是那时候我去米兰 Prada 看秀的时候呢，那时候认识的一个摄影师 Joe，然后我就跟他联络上，请他帮我拍这一次的 campaign。 然后再来是这次在台湾待了两年多，也接触到了蛮多东方的美学，嗯，其中之一我非常喜欢晨曦的花艺，它就是有一种非常禅意的东方美学。那对我来说其实是一个非常大的突破。你可以看说像《d a i c o Flora》的呃影片，它就是比较是，you know。 就是很像嗯欧系的那种感觉，但是这一次呢，我想要是融合，把他们双方融合在一起。那我自选的是木调跟草本木调，然后是女神款跟小天使。所以我跟晨曦说了之后呢，然后让他去做了蛮大的发挥的，希望这一次跟之前也有不一样的突破。那 art direction 跟 makeup 部分就是我自己来负责。 那我的灵验还是从文艺复兴重生这个地方下去延伸，所以整个画面的感觉，我希望的是比较像，有点像女神的感觉，就是我希望提醒每个女生自己是自己的女神，我们都要好好照顾自己，爱护自己，在于爱自己的前提下，我觉得照顾自己其实更重要。那中文部分的 inspiration 呢，分成两种，那古典小天使的就是比较是木质。 调的香味，那这一款的花艺晨曦做的是比较像是 Daisyco Flora 本来的那个 inspiration 跟 concept 就是比较像花园的一种感觉，但是我跟他说必须要有种在森林的味道。自己在选香味的时候，我觉得这个木质调的香味非常非常的舒服，所以妆容的部分我就会走向比较放松的感觉。 然后蓝色代表宁静，那小天使的名称叫做忘忧舒眠，就是希望大家可以呃放下忧虑，过好每一天。那好了，睡眠其实是非常重要的。那第二款呢，就是女神媒体曲线。那这个其实我觉得非常的 straightforward，我希望大家都可以当自己的女神。 那这一款是比较草本木调的香味。那晨曦在做的时候呢，它做的是比较像是森林树木的一个感觉。那在模特的表现上面呢，相较于，嗯，忘忧舒眠比较放松、比较 chill 的状态呢。 这一个呢，会比较像是女神、希腊女神的一个感觉，所以在妆容上更趋向于真实的自我。在模特的妆上面，其实我大概只用了遮瑕膏，没有完全没有使用粉底，眼妆也是完全没有的，就是加上自然的 blush，像她自己生成的一样。那在于服装上面也比较清淡一点，因为我想要女神这一罐的焦点，大家可以更放在于自己。那这就是。 是啊，沐浴油的 behind the scene，啊，my inspiration。之后呢，也会再分享有关沐浴油的用法，因为我非常了解到沐浴油并不是这么的普遍，或是这么的大家可以了解怎么使用。See you next time，拜拜。